ආදරණීය හිතවතුනි ශ්‍රී ලංකාවේ පහුගිය කාලේ ලංකාවේ ජනප්‍රියම වෙච්ච පුංචි තරුවකට තමයි අපි ආරාධනා කරන සූදානම් වෙන්නේ. ඌව වෙල්ලස්සට අභිමානයක් අරගෙන ආපු ආදරණීය ගායන ශිල්පිනිය එදා ඔබ සිරස වේදිකාවේ ඔයස්ටින් වේදිකාවට ආදරය කරා. ඒ නම ඇහුව සනින් අද මහියංගණය මේ ජාතික පාසල් ක්‍රීඩාංගණයේ අතුරු සිදුරු නැතුව පිරී ඉතිරී තියෙනවා. ඈත ආදරය කරන ඔබට මෙන්න ගන්නට ආරාධනය 2022 වොයිස්ටන් කිරුල හිමිකරත් ආදරණී ගායන් ශිල්පිනිය මේ ප්‍රනීෂා ශාගරාජ් ශාගරාජ්